こんにちは。SLE ナースのノッキーです。よろしくお願いいたします。フリーランスナースをしたり、SNS で持病 SLE の話、美容、健康、看護医療の発信をしたり、介護美容の仕事、資格取得をしたりしています。本日は SLE ナースが選ぶ SLE で知っておいてほしいこと、ベスト3というテーマでお話をしていきたいと思います。先日ですね、発談させていただいたオンラインセミナーで、自分の持病のことを知らない人に対して知っておいてほしいことだったり、対応 をしてほしいことをどう伝えるかっていう風な話題になりましたその時にですね病気全てのことを伝えるのではなくてこういう時にはこうしてほしいっていう風に伝えるようにしていますという風なご発談者様の意見を聞いてまたご視聴くださった人からですねもっと SLE について知りたいっていうことだったりとかこういう時はこうしてほしいってことがあったら教えてほしいっていう風に言葉を頂戴いたしました今までの SLE の動画だったり倦怠感紫外線の動画 動画を作成しているので、そこではですね、詳しくお話ししております。今回は SLE を知らない人への伝え方メインでお話をしていこうと思います。ナース目線と SLE 患者目線で普段気をつけてほしい症状ベスト3を考えてみました。これらを SLE の方が知人の人だったり家族の方へ自身の体調を人へ伝える時に使用していただけると嬉しいなと思い作成しております。今回の症状とは別に私はこれがあるしなっていう症 症状をお持ちの方はそちらにですね当てはめて伝えていただければなと思います SLE の方で相手に症状を伝えるのが苦手な方 SLE の人が周りにいてサポートしたいと思っている方などなどたくさんの方にですね見てほしいなと思っておりますよろしくお願いいたします私は看護師歴が11年 SLE 全身性リテマトーデスという難病を21年間患っておりますヨガインストラクターの資格も保持しております2020年6月よりこの SLE ナースチャンネルを開始し、SLE の方はもちろん、そのご家族やご友人、恋人の方に見ていただけるようになって、コメントや DM など、ご意見、ご感想、ご相談などをですね、たくさんいただくようになりました。そして今年2021年5月10日、世界ループスデーにて、エルガールネクストラボ様主催、SLE を知る病気のことをもっと話そうのオンラインセミナーにご発談させていただきました。そんな私が解説いたします。本日の目次はこちらです。 s リ e のことを知っててほしい。ベスト1、紫外線。ベスト2、倦怠感。ベスト3、関節炎。本日のプチッと美容の順番でお話をしていきます。 ベスト1、紫外線。なぜ SLE は紫外線が良くないのかについて詳しくはこちらの動画をご参照いただけると幸いです。簡単にですね、説明をしますと、紫外線を浴びると SLE の発症や症状悪化の要因になるこれにつきます。紫外線をたくさん浴びて発症してしまったという SLE 患者様が結構多いのが事実で、SLE になられた方でめちゃくちゃ多いのが紫外線をたくさん浴びた人だったりするんですよね。それ こそ部活が野外で若い頃紫外線をたくさん浴びたとか若気の至りで肌を焼いたとか仕事や趣味のスポーツで紫外線を浴びまくったなど理由は人それぞれですが私が知っている SLE 仲間の界隈では過去に紫外線を浴びたという人がかなりの確率で多くおられますちなみに私は高校生の頃ソフトテニス部だったのですが全身ですねガンガンに焼いておりました高1の時に 性類の症状で自己免疫性溶血性貧血を再発してしまって入院するという始末です私の場合はおそらく紫外線と、まあ、あとはストレスが原因だったのかなと思うんですけども退院後もですね今ほど SLE に関しての知識が当時はなかったためガンガンに紫外線を浴びておりました黒い肌の方が強く見えるんじゃないかなっていう風なわけのわからない自己判断で肌を焼いておりました全然強くありません 話を戻して私だけじゃなくて SLE の方それぞれ紫外線エピソードを持たれているのではないかなと思います以前私の SLE 仲間を紹介しますの動画で紹介させていただいたプロゴルファーでひなアンブレラプロジェクトのオーナー岡村咲選手は紫外線において自身のブランドの収益の一部をですね SLE の方へ日傘を届けるというプロジェクトを企画されているほど SLE と紫外線の関係を伝えられていますこちらが岡村 崎選手が作られているニナ・アンブレラプロジェクトのピアスになります実はですね第1回目のアンブレラプロジェクトこちら私傘を贈呈いただきました岡村選手本当にありがとうございますいつも使わせていただいています詳細については岡村選手のインスタグラムやブログで話されているのでぜひぜひ参考にされてください概要欄に貼っておきますそして岡村選手自身も紫外線を浴びることで体調を崩したりとかあと頭痛を起こされ たりとか、顔とかですね、全身ちょっとむくんだりっていう症状が出たり、皮膚の炎症を起こされるそうです。そのエピソードですね、聞くたびに私は胸が締め付けられる思いでいっぱいなんですけれども、岡村選手をはじめ、紫外線で SLE の様々な症状を発症ですね、される方だったり、あとは SLE 自身を発症してしまうっていう方は結構本当に多くおられます。なるべく SLE 患者様は紫外線を避ける生活をされておられる ると思います。もちろん私もです。私の場合はですね、紫外線に当たると、次の章でお話しする倦怠感がめちゃくちゃ強く出ます。日差しの強い日だったり、窓側にですね、長時間いたりとか、あと海岸で1日過ごすなど、もし送っていると、翌日はですね、もう寝たきりになるぐらいめちゃくちゃしんどくなります。サポートくださる SLE を知ってくださろうとする方にお伝えしたいのは、ぜひですね、一緒に外出した際などは、日陰を歩 歩くっていうこととあと暑い日はですね休憩を適時挟んであげてほしいなと思いますあとはまあしんどくないっていう感じで適時声かけをしてもらえるのもすごくすごくありがたいです以前 SLE の各動画でもお伝えしているんですけれども SLE の方はですね人に迷惑をかけてはいけないっていう思いで我慢してしまう人が結構多いんですねなので自らちょっとしんどいっていう風に言える人は少数だと私は思いますそういった声かけをするのは はめんどくさいわっていう風に思わないで、これがですね、私たち SLE の普通の日常なので、ぜひご理解いただけると幸いです。よろしくお願いいたします。そしてですね、なんせ紫外線を制するものは美肌を制します。サポートしてくださる方も SLE の人と紫外線対策ができるので一石二鳥です。ぜひぜひですね、こちら覚えておいてくださいね。紫外線が肌に良くない理由はこちらの動画をぜひご参照ください。ベスト2 倦怠感、S エリート倦怠感について詳しくはこちらの動画をご参照ください。倦怠感は正直私は毎日あります。本当にですね、これ辛いです。でも言ってしまえばこれが普通なので、旗から見ると今こういう風に動画撮ってるのを見てると、どこがしんどいのっていう風に見えると思います。難なくですね、生活ができているように見えてしまいます。でもですね、実はそんなことはないんですね。家族の人だったり、あとはパートナーとか近い存在の人には、その の倦怠感が強く出る時はいつもとなんか様子がおかしいなっていう異変をですね感じて察知をしてくれるんですけれども毎日 SLE の人と過ごされていない方に対しては正直分かりづらい変化かなと思います倦怠感って何というふうに聞かれる時に私がですねいつもお答えするようにしている例えがありますのでそれをお伝えします究極に風邪をひいた時のように体が鉛のように重くそして吐き気を催し息苦 苦しくなるです。この表現に合致する倦怠感がもしあれば、人それぞれですね、感じ方が違うと思いますけれども、よかったら使ってみてください。ぜひともですね、ご本人からどういった倦怠感ですかっていう風に聞いてもらえるとありがたいなと思います。そして SLE の人で倦怠感の例えができない方は、今私がお伝えした言葉を伝えていただくのも結構ですし、あとですね、その聞いてくださる人が女性だった場合は、月経困難症を持 持たれている方であれば特に通じると思うんですけど、常に生理中の時並みにしんどいっていう風に言ってみてください。この倦怠感が強い時期が私にはあるので、ぜひサポートしてくださる方には目安にしていただけますと嬉しいです。それはどういった時かというと、仕事帰り、早朝、朝起きた時、半日以上拘束されている時、例えば学校、仕事、会合など、生理の時、私はですね、経験がまだないので、あれなんですけど、おそらく 妊娠中はめっちゃしんどいと思いますストレスがかかった時苦手な人との付き合いがある時などですこれは私が SLE の方代表してちょっと言わせていただきたいなと思うんですけど本当にこの倦怠感が目に見えないという辛さの中で私たちは毎日生きていますなのでどうかどうかですね優しく接してあげてほしいなと思いますご理解してサポートしてくださる方は本当に本当にありがたいですありがとうございますこれまたですね生 類の方は我慢してしまう人が多いのでもし一緒に外出された際はなるべくですね座れるなら座らせてあげる適時に休息を入れてあげる旅行などの時は予定を詰めすぎないもし団体で行った時にいろいろ予定がある場合は私は宿に残ったりとかしますドタキャンも厭わないこれはですね是非ともあんまり責めないであげてほしいなと思いますおそらくね本人が一番辛いかなっていう思いなのでもししんどそうにしていたらですね極力話しかけ 内でそっとしておいてあげてください。話すのもしんどい時があるので、喋ったりとか話を聞くっていう行為も結構頭を使ったりエネルギーを消耗しちゃうので、そういう時はですね、そっとしといてあげるのがいいかなと思います。どうかどうかご理解いただけますと幸いです。 ベスト3関節炎これもまた SLE さんあるあるで結構な頻度で起こる症状ですこれについてはこちらの SLE についての動画をご参照くださいなぜ関節炎が起こるかを簡単に言うと全身性エリテマトーデスは全身に免疫異常が生じる可能性があるので全身っていう風に名前がついています関節にもですねまた免疫異常が起こるため予期せぬ時に指だったりここの関節とかですねあと肘とか膝な などあらゆる関節に痛みや腫れが生じます私はこの症状が年々増していて使い痛みだったりとかあと指や肘膝の関節炎を起こすようになりました この症状や程度は人それぞれなんですけど、結構共通するのが、いつ出るかわからないっていうところなんですね。そして、一気にバッて腫れて、いつの間にか治るっていうところも結構特徴的かなと思います。なので、え、昨日痛いって言ってたやんみたいな感じで、今日はケロッとしてるみたいなことがあるので、仮病っていう感じで理解されないこともあって、これも辛い症状の一つかなと私は思っています。ちなみに私の場合、関節炎が起こると見た目に 顕著に現れます。指の関節なんかですね、もう全然曲がらないぐらい痛くなりますし、何も握れません。膝も曲げれないですし、座ったり立ったりもできません。一生足を伸ばしておかないといけないっていうぐらい激痛が起こります。こういったいつ起こるかわからないっていう風な恐怖と隣り合わせで生きております。そして私に関節炎が起こりやすい時期があるので、それも紹介したいと思います。生理前、生理中、めっちゃその関節を使った時、仕事や勉強 なので体調自体が 悪い時、症状が進行している時、紫外線に当たった時、倦怠感が強い時など、ぜひともですね、関節が腫れて収まった時は、仮病でも嘘でも本当に何でもないので、そこはですね、どうかご了承いただけると嬉しいです。今回は私と周りの SLE 仲間との日々の症状をお聞きして、勝手なベスト3を挙げましたが、これだけではありません。もっともっとたくさんありますし、症状が悪化している人は全身に出たり、腎臓、 心臓、肺、肝臓などあらゆる臓器に影響がいっ て入院している方もおられます。そして私のようにですね、血液に症状が出る人もおられます。私自身もですね、症状が悪化した時に出る症状はその血液の症状が一番なんですけれども、今後もしかすると他の臓器に症状が出る可能性もあります。結果ですね、全ての症状が連動していると言っても過言ではない、この SLE 全身性リテマドーデスという病気。日本には6万人以上の SLE 患者様がおら られると言われています。しかし、これだけの人数だけではなくって、SLE 予備軍の方だったり、まだ受診してなくって、確定診断を受けてない方を含めると、もっともっとおられるそうです。なので、SLE の人だから優しくするとか、病気だから優しくするという感覚ではなくて、シンプルに一人一人がですね、相手を思いやる行動をとることができて、そしてそんな人が増えることを本当に心から願っております。どうぞよろしく お願いいたします。このチャンネルでは持病 SLE 生きる美容健康看護医療をテーマにしたお話をしています。内容がいいなと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、ぜひぜひよろしくお願いいたします。インスタグラム、ツイッター、TikTok などの SNS もしていますので、ぜひぜひフォローよろしくお願いいたします。今年から SNS ライブを開始しています。毎週金曜日21時からインスタグラムライブ、毎週土曜日21時から YouTube ライブを開催しています。こちらですね、時間や日時の変動がございますので、 随時インスタグラムやツイッターでお知らせをいたします。ぜひぜひ遊びに来てください。お待ちしております。では最後に本日のプチッと美容です。本日のプチッと美容は本動画の内容の延長で SLE の人やその他持病を抱える人に良くないこと、できる限り減らしてほしいことの番外編をお伝えしようと思います。それはストレスを与えないでほしいということですね。もちろん持病じゃない人にもできる限りですね、ストレスを与えないでほしいなっていうお話をしていきます。 ストレスと言っても一概には言えないんですけど、今日お話しするのは、好意的に与えるストレスについてです。ストレスっていうのは様々なところでかかっています。生活をするだけでもストレスはかかります。食事もそうだし、運動もそうだし、あと物を見たりとか、人と喋ったりすることも体がストレスを感じております。これらのストレスはですね、負荷がありつつも、リラックスや、あとはいろんな解消っていうのをですね、引き換えとしたストレスなので、過度でなければ逆にいい効果がもたら されると思うので必要なことだとは思いますただし人が故意的に与えるストレスっていうのはですねダイレクトにストレスの負荷が体や心にかかって様々なホルモンの分泌だったりあと自律神経の変化によ って体や心を疲弊させてしまいます。なので、好意的なストレスを与えるっていう風な発散を他者に加えて自己を発散するっていう、まあ、マニュプレーターっていう気質の人がですね、世界にはいまして、その人たちは性質上自身を変えることっていうのが難しかったりします。自分の身は自分で守るっていう風な感じで、そういう人たちからですね、ぜひ逃げてください。カバーとアグレッションには気をつけろという動画をよかったら見てみてください。 ください。ほんでもってですね、人を妬んだりとか、あと恨む感情が、まあ、嫉妬だったり、見下すっていう感情に変化して、人を攻撃してしまいかねません。その自覚がある人はですね、どうか自分を癒して、人への攻撃で快楽を得るのではなく、他の快楽ですね、例えばまあ、瞑想、深呼吸、ヨガ、睡眠、散歩などを行って自分自身で解消して周りに負の感情をまかないでほしいなと思っています私自身 付き合いを深めてこの人居心地悪いなっていうふうに思ったらその人からですね離れていくようにしていますそう感じる人はですね大概マニュピュレーターっていう性質を持っている方なので人をですね疲弊させるのが大得意 っていう風な性質があるんでそういう人とはですね付き合わない方が身のためだと思いますストレスは自身で極力減らして無駄なストレスを加える側になるのもぜひぜひやめていきたいなと思いますはい本日は以上です最後までご視聴いただきありがとうございましたエセリーナースのっきーでしたまた別の動画でお会いしましょう失礼いたしますありがとうございます